Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Kusina sai. Eh, ha, sedap we tocu kita. Baba ku. ano kamu dia? Oh, kita dia buat tak cengkak eh. Aduh. Gapo dia? kita cekak kita dia maka kita tak cekak kalau kita cekak tadi dia. eh. saya tak boleh nyakit bawa orang nama kau putih boleh eh buat apa jadi orang begitu buat apa aku kau sini saya ha mana pun aku tu Om Tri Cilewi betul ke tidak mata tak apa? tak betul macam mana tuanku Namina air pun susah lah kalau kita tak akak tak boleh lah Sangin, Tak boleh nyakit semua ini jadi pun aku tu om tri dewi mata tak apa. Kenapa aku? Siapa dia banyaknya? Eh uh, tuan petri Mayu Mahura isteri tu aku mengaja selama. Pati tengok benci lah ke dia. Ya. Benci ke mana? Kira lah istimewa bibi dua orang. Bagaimana dia? Ai istimewa bibi dua orang. Bapa lah kau bawa dua orang nak eh? istimewa sain. Duk dia wi orang darat tu jadi pun nak kami tuan menteri Dewi mata tak lapar. Tak apa. Ni jelek. Pada tuan menteri uh, eh, main murah. Kamu tak layak kau kerja. Aku makan jurnal komite. Ada menutup bela. Kalau hanya yang kemarin ke dibuat aku tuan menteri di Dewi. Kalau ke gelap, aku jalan pun teman dia kata. Oh ya, doh dia, dia tak dengar. Mu oh, kata mana? Kau kata gini, eh. Uh, eh, tuan menteri main murah. Mu tak sedih jolik lah putih mata macam tu Menteri Cilewi ni. Mu kata. Sama kata. Macam mana ni mu kata. Mu hmm, dia. Lepas tu? Eh, kalau mari tahu kerana dia nama ikut putih kak. Mana kerja nama ikut putih nak kisah kena leh. Orang kata orang berani. Mu kata begitu. Orang kata kata gitu. Dia jawab. Dia jawab. Aku tak takut-takut kan nama putih dia kata. Mereka putih dengan dia kata Buat je besar dia tu Gesit biru tahu Sini tahu Di PCB nak gelik tak boleh Telah kena jepuk Jadi dia kata begitu Dia kata begitu Lepas tu Dia kata kalau mari eh, Anu mereka putih Aku nak corek putih mata juga Hei sakit hati ni aku tahu Mana dia Apa dia Tuan Petri Maimora Apa dia Asa kejek dengan dia lah Kejek dengan mana tu aku hmm, Saya dah boleh nyakit Kita rasa Mengecek selama boleh nyakit lah Hei Pengasuh sana Tu dia Kamu dua apa Tunggu tu aku Mana tu aku tuan Sri Sri Dewi ya Mata salah apa tu Mana pun aku Ada di belakang Piti puluh ya Ini dia pengasuh bila nyakit dah wadah-wadah orang Dah tahu para dia ni pun minta duit Kira dengan bema dia boleh pun nak nombor yo ya, ya bono tuan menteri silawi bono Pati makan jalan mereka putih Mari di tempat bono Benarlah juga ni makan jalan mereka eh, ini Mujurlah juga ni mari tempat bono Mujurlah juga ni mari tempat bono Oh no, Tuan Petriti Dewi ni Tak supo do tu pada dulu Saya sah sungguh nyelidiki bono sore ni Aduh bono Tuan Petriti Dewi Tak payah lagi bono duk cerita Pasti sudah tahu segala-galanya Kalau begini jadi Bono tak sungguh Bono tak sungguh apa Pasti hari ni Nak ya ke mana? Pasti tahu dia bono tak nampak Nina cerita apa ni Cita lah bangga pada bondo Bondo tak boleh lihat sungguh nak rupa ni Ni nak kaya gapo ni Seso lah cikgu bondo sorry Begini bondo Bondo tak selalu simpul dulu sekolah pak Biarlah juga pasien dari tahun goro kau kengi Pasien yang bujupo Dewa bantar guru aku Pasien ambil, buka mah, buka pegok Jalan mah, jalan pegok Buat apa nih Buka mana buka pego Jalo mana jalo juga jalo pego Benda tu bahaya ni Pati tak kira bono Bahaya tak bahaya apa Asa bono ni Seperti dahulu kala Pati kalau pergi cari Benda untuk ambil putih bono bono Saya juga ni Pergi dengan segera Semua bono tanah nampak pun Bono doa lah juga ni biasa lama. Sesolah juga ni Bondo sore ni gak Ya, ya lah cukup dia cucu cukup makan je nama kau putih. Nenek lah. Okey, panggil satu kepada ke Dewa Bantara Guru Agung. Apa dengan asbak, apa dengan kanduk? Cucu datang tempat tenik Dewa Bantara Guru Agung. Ada kau kuringi Budak lu budak kasar Ada kau kuringi Alat tato kaju eh Aduh nenek pada umpet Taruh guru aku Pati mari ni nenek soge Tengah corekan ini nenek cita guna lagi pati dalam mau cita dan cita bayi pati gusi pun pati tuan menteri si dewi mata tanah bodoh nyucorek kepada ketua betri mayu mora istri ayu nama gajah sama yang celaka dengan sebab cucu pati nak hari ni nak ambil lagi kau buka mah buka perok jalan mah jalan perok nak pergi buka ikan selagi giling sisi tersono Begini cucuku, Maharaja Nemeko Putih, cucu. Kenapa? Bukalah cukup nemi tersibui Pukat emah dan pukat perut Jalan emah dan jalan perut Dengan sebab Nenek bimbing kalau butuh sorak Pukat emah, pukat perut Jalan emah, jalan perut Kena bunuhlah juga rakyat cucu sore Kalau butuh dua orang Kena bunuhlah juga cucu dua orang Aduh, nenek dewa bantar aku aku Tak payah lagi duduk aja apa yang pernah begini kami winga kami tahu putu jalo mah jalo pego kami magin kami nami puka mau ka pego itu pesek kepada kiri ini nek saja biarlah juga ini ambil puka mau buka pego jalo mah jalo pego salamilah juga nenek dewa bantara guru aku Baiklah juga Aku sapa ada di tempat Kolang kolik kula naro Disinilah sinilah tepat ikan selat giling sisi tersono Nage puji mata aku bono tuan menteri dewi. Hari ni sebenarnya juga aku capau pekama buka pego Aku nak pula polisi kalau Ada yang dulu presiden kalau Pula pula api kepada kanak kejim satu muda Jangan sampai kena kubah di balas roko Di dalam studio, di luar studio, bilik studio Jangan sampai kena kubah di balas roko Aku nak capau pekama buka pego jalan mahan jalan pego sudah dapat dah. Tak silap pada kini aku kena lagi ni Siti Tersono. Ria nyatetku gembira oleh hati di dalam dada. Hari ini butir mata pun aku. Tentulah juga jelek seperti dahulu kala. Kemarin tak ada aku lah juga hari ini. Jalan mana jalan pegang sudah butuh dah sore. Kenapa lah juga kena bunuh? Walau aku seribu sore. Kalau tak bunuh, το τυλαντικό μου έχω πάρει προτροπό. Άμα ήταν το αγωρετικό αγνή, μία λαζανό κρυό. Σπηλεολετικό, ακουγαλιά, πρακαλώ να ακούω τον τριφλεύει. Αχνοπλό, πυρού, πυρού, η κέντρα κυλίνση ζήτερα τον άκνα με υποτιμάτα από να ακούω τον τριφλεύει. Thank you. Mana mana Tuan Menteri tidak beri mana? Mbak Buku. Sudah akan beda. Buka mah, buka pegok. Jalan mah, jalan pegok. Pak Dudu, kau guna lah kau anu. Kami wak guna lah juga buka ni. Buka mah, buka pegok. Jika kalau putus sorak, kena bunuh lah juga. Sorak kayak kita. Putus sorak, kena bunuh lah juga dua orang. Hotel lah juga kami serabut ke sini. Boleh kena ambil kes lagi lain sisi tersono. Jadi buka rumah buka pego ni Buat gunung muka ike Selagi ni sisi terlena Kalau putus orang Kena bunuh lah seorang Kena bunuh seorang Kalau putus dua orang Kena bunuh dua orang Jadi tak putus seorang Aku berdiri kau Aku berdiri gunung Patut lah kami gusti Berasa putus dua orang Haa aku dia Putus dua orang Haa kita dah cantik eh Selama jago kita dah kedah nak bewah eh. Coti mentari dua hari hmm, Sama yang eh, bunyi kata kena bunuh seorang nak coti selalu Mu takut apa agak mati mak Uduh setara mu ni Lawa setara aku tak takut mati Punya lawa Punya lawa Kalau lawa setara mu gak boyo Lama ke lawa lah Tubuh dia kota baru punggung dia terkandung Pergi kau yang lain ke yang ni Gajet molek Main pengguduk kota baru tubuh tu Kuala tekanmu tak sedap dengar sangat Pengasuh saya Ku Belah mana kita nak buat Gini ku Waktu kita suruh belakang lepuk kita kita pergi jumpa bono tu ikut si Dewi dah. Kita lomo satu nang nang supuri dia. Kalau dia mata tak nampak tu ikut ayat lah kata. Ah, buka mah buka pegok jalan mah jalan pegok ni. Putus dah sore. Kena bunuh lah sore. Ikut dia lah nak bunuh siapa siapa siapa pun. Tolak amo sore lah. Ikut dia nak bunuh siapa pun. Aku enak. Dia lah tolak amo sore. Ikut nak bunuh dia apa. Ada saat dia. Jadi mu dok Riza <laughs> Riza Tak tahu Riza Anak ah, lah Nampak jalan hari ni